Ну ты, короче, нахуй, блядь. Только ну, это, это Саня Батыр. Это Саня Батыр. Снимай, что было... Он ушастый москвич ходит. <laughs> О, это Мося. Мося. Он белый хер. Это... Ухоплан. Ухоплан. Yes. <laughs> Чмо черное. Это че?